Šta se ovo E, ništa. Sada evo mi idemo ove sekunde uživo. Već smo tu. Sad bi je tebe zaklonilo, nešto mi izbacilo, ne vidim te. Evo sad ćemo sve mi to već vidjeti. E, poštovani i dragi slušalci Radio BH Dijaspori, evo sasvim slučajno iznenada e, ovo uživo javljanje večeras e, sa našim Murizom Memićem. E, evo 10. novembra 2022. godine 10 sati naveče i 15 minuta. E, Murize, e, dobro večer, selam aleikum i evo hvala što si ovako kasno pronašao vrijeme da se čujemo sa, sa slušalcom Radio BH Dijaspore. Dobro večer i selam aleikum i tebi Naida i slušalcima Radio BH Dijaspore. E, Murize, evo e, danas, evo samo da ja još ovo malo e, što bi rekli tehnički doradim, pošto je sa tehnikom uvijek evo ovako da nas prebaci i na snimanje sa Zoomom, neka bude sada i zvanično. E, Murize, e, jako težak, e, jako težak dan danas za tebe, za tvoju porodicu, ali na kraju jedan dan na koji se dugo čekalo. Danas je pred sudom Bosne i Hercegovine su se izrekle završne riječi u predmetu Zijad Mutap i ostali, gdje ste gospodin Ifet Feraget, vaš advokat i vi, iznijeli svoju završnu riječ, ali također i advokati od optuženih. E, znam da si imao jako puno intervjua, znam da je bio jako težak dan, zato sam ti još više od srca zahvalna evo što, što si s nama užio u ovom momentu radi u BH Dijaspori. Pa molim te, evo da informišiš, e, kako je bilo, e, šta si ti rekao, šta je rekao IFET, kako su oni, ja te neću prekidati, a ti nama to onako sve lijepo prepričaj da možemo da budemo u toku. Ma nisam umoran, za ovih sedam godina još se nisam umorio, iako je bilo i naporno i pripremanje završne riječi i sve, jer smo se i mi obraćali, jer moraju građani znati o čemu se radi. Šta je pokušala organizovana banda da uradi, da prikrije jedno ubijstvo, policajci koji bi trebali da štite zakon, da sprovode zakon, oni su na strani ubica i pomagača ubica, znači svi su urotili protiv toga da mi ne saznamo ko je ubjeđena. Evo, prošli četvrtak tužioci iznijeli završnu riječ, naročito šta je nerviralo te advokate od optuženi, zašto tužilaštvo nije napisalo završnu riječ, ali tužioci su rekli da su spremni i da će iznijeti iz glave jer znaju sve. Oni su mislili da će dobiti napismeno napisanu završnu riječ pa da bi mogli još više izvrtati. Jer oni se danas bavili izvrtanjem riječi i tužilaštva nisu oni imali svjedoka, u ovome cijelom postupku nisu imali ni dokaza, materijalni da ulože, tako da, eto, to se svelo na prepričavanje, najviše što čovjek, evo, iako smo svašta prošli, ne možemo da vjerujemo da postoje ovakvi neljudi. Jer to su ipak neljudi, braniš ti, Alisa je tvoj klijent, Zio je tvoj klijent i Hasan Dupovac, ali i dalje da vrijeđaju, da negiraju, da kažu da ovo traje sedam godina, što mediji krivo prenose, da je ovo rekla kazala, Goran Dragović, advokat od Alise i Ozije, znači negira presudu kantonalnog suda, negira presudu vrhovnog suda, negira postojanje suda BiH, jer ovu optužnicu, znači istragu je vodilo tužlaštvo Bosne i Hercegovine sa tužioc Čazmom Hasan Spahića i Dubravkom Đamparovom podiglo optužnicu, sud potvrdio tu optužnicu, bilo znači dokaza i za pritvor, znamo da su bili u pritvoru, oni to na kraju negiraju, kaj nije nadležan sud BiH. E ko će biti nadležan, znači Dženan je ubijen i oni bi najvolili da se ne sazna istina, da bi neko tamo uživao, jer ja sam danas rekao taj ko je to učinio. Nije sad bitno ko je. Meni je više stalo, to je ružno, ali više mi je stalo da odgovaraju ovi pomagači. I Hasan Dupovac, i Barić, i Osip, i Dalida Burzić, i Vajić, Osić, i Ševal Kovačević. Svi iz krivište prijavljaju. A doće ubice same po sebi. Ako god je to učinio, to je Alisi neko. Jer žena nije imao neprijatelja u životu. Svi znate već kakav je bio, jer ovo je Alisino maslo što kažu, ona ga, ona ga je odvela u smrt i bit sa njim rame uz rame, a ne smije treći istinu, znači ona svom pomaži. Jel to Zio, jel to Mirza Ploskić, jel su još neki koji se spominju, vidjet ćemo na kraju. Ja mislim da ćemo i doći do istine. Da. <clears throat> kako, je u stvari... E, kako je danas bilo? Ja znam da svaki četvrtak vi iznova preživljavate sve to. Svaki četvrtak se čuju e, ponovo isti detalji, e, svjedoka je bilo dosta koji su neke nove detalje pričali, iznosili javno, koji su vama i bili poznati manje više, ali svaki put ste to iznova, doživljavali. E, evo Murize, e, šta si ti rekao danas u svom obraćaju? Pa evo, danas je prvo obraćao IFET, to je trajalo otprilike jedan sat vremena poslije ifeta i tužioca, ja stvarno nisam imao šta reći. Mogao sam da ne kažem ništa. Mhm. Ali eto, ja sam rekao da sam ja obični čovjek, da je moja porodca obična porodca, da je Alisa odvela Dženana u smrt, da mi ovo sve proživljavamo sedam godina i ne do Bog nikome ovo proživiti na ovaj način. Da neko zna istinu, a da šuti zbog svog nekog šeifa ili bijesa, obijesa Znači, tražio sam od suda ja sam to skratio maksimalno, ne znam, ja sam se pet minuta obraćao, jer stvarno posle ifeta šta imate više reći. Tražio sam od suda da ih proglasi krivi, da im se odrede kazne, mhm. jer oni su to počinili. Oni mogu govoriti nije po zakonu, nije ovako, nije onako. Nije po zakonu bilo ni ubiti dženana. I mora neko za to odgovarati, jer ovo se ne može halaliti. Znači, vidjeli ste, ako ste gledali snimak, kako to IFET polako iznosi i temeljito. A vidjeli ste kako to hoće majestralno Goran Dragović, da nešto ispadne, da je on nešto rekao. On u stvari ništa nije rekao. Najbolje je rekao onaj nedavno advokat za svog klijenta Hablećina. I on je meni tako danas izgledao. Ja moram to reći jer to je tako. Šta me vrijeđaš u sudnici nakon sedam godina brani svog klijenta, ali nemoj, brate, na ovaj način ponižavati me i govoriti da mi javno dovodimo u zabludu kada je Sarajevo je uznemireno. Ma nije Sarajevo, čita svijet. Evo i vi svi znate za ovo. Danas je to IFET poredao da je i gospodin Insko dva puta u vijeću sigurnosti pričao o ovome predmetu i o predmetu Dragičevića. Da je Johannes Hahn rekao da se ovo mora riješiti, da će oni pratiti, pa je poslao sudiju da to istraži, <clears throat> gospodina Pribea, znači nije ovo onako, pa 23 ambasadora slušala mene, Ifeta i Davora. Znači, jesmo mi mogli zavesti cijeli svijet da lažemo, a da ljudi ipak provode istragu. Pa na kraju ovi tužioci su sproveli istragu valjanu, istragu imamo dokaze. Ja sam tražio suda po dokazima da presudi jer ima dokaza dovoljno. Da nakon toliko, e, e, toliko svjedoka, e, nakon ad, ad akt tijela i svega što su dokazali mnogi grešaka, nakon dokaza od, od Dalide do ostali, koliko su pogrešno radili, da su napravili od jednog slučaja ubistva, da su napravili saobraćaju nesreću, da su pronašli <laughs> ljude čak koji odgovaraju, koji moraju u zatvor, šta je imala da kaže uopšte ta njihova odbrana, da i tako kažem? E, kako oni, šta oni imaju za argumente, šta to njima nije bilo po njima zakon e, Kako, kako su e, se ponašali optuženi, to ta situacija psihološka kako izgledala? Na početku ovoga procesa, na početku suđenja, znači ja sam prvi svjedočio, pa je Arjana svjedočila. Ti advokati nisu imali ni jedno pitanje za nas. Mhm. Kaife, to je nemoguće. Mogli su imati hiljadu pitanja, znači imali su priliku. Da bi u završnoj riječi imali što manje. Oni se danas osvrću na moju izjavu, a nisu me ništa pitali. Za svjedoka M10 koji o Ziji Vutapu priča o Hasanu Dupovcu, oni nisu imali pitanja. Čovjek govori šta su mu nudili, šta su mu davali kako da pronađe vozlo. Meni oni djeluju pogubljeni, ali evo ja kao vozač, ja bi sad volio, znači ovi advokatima i svaku put, priliku da se obrate u medijima. On to neće, ne želi, u stvari ne smiju. Jer valja stajati za svoje riječi. Ali evo, ja kao vozač danas bi pitao advokata Dragovića. Znači, on hoće da pokaže kako je Alisa bila spremna da sarađuje. Kaže, ona je mogla uprijeti prstom u Ljubu Seferovića i reći, on je to počinio. Ona to da je uradila, znači, kako ja to sad gledam, valjda će i oni shvatiti. Znači, ali nema amnezija, ako bi rekla to je Ljubo uradio. A vi da bi u nekog uprli prstom, morate imati dokaze. Ljubo je oslobođen pravomoćno. Znači, na kantonalnom sudu i na vrhovnom sudu. Samim tim, znači, to Alisno ne bi vrijedilo, ali ona nema amnezije. Pa je nasavjetovala da šuti. Eto koliko advokat zna, znači on je danas nju bio spreman u alt. On je danas rekao da bi ispalo da ona nema amnezije, ali on to zamotava malo na drugi način Znači nisu dobronamjerni ni malo. Da. Ali najstrašnija je ta šutnja Alise, njenog oca, podsmijavanje u sudnici i advokata i njih, ali eto mi to malo drugačije gledamo, znači mi se ne smijemo, nama nije dosmija, mi radimo preozbiljnu stvar. I samim tim da smo došli do ovde, mi znamo kolika je u njih panika, ali šta je još strašno, to je stvarno nevjerovatno. I, Ifer, kad se nakašlje, oni se stresu u sudnici, ti advokati. Jer očito vidi <laughs> koliko je Ifer sposoban i koliko je spreman. Znači, stresu se vjerovatno i ospu se na samu pomisao o Ifetu. Da. E, Dan, malo medije dana šta se zbivalo i dešavalo, vidjela sam u stvari da je advokat Isus Seraget naglasio danas da je ovo četvrta njegova završna riječ koju iznosi u slučaju stradanja Dženana Memića. Dvije iznosio pred kantonalnim sudom u Sarajevu, jednu pred Vrhovnim sudom e, Federacije Bosne i Hercegovine. E, on je govorio o, mučnini ovih sedam godina koji se vi borite, vaše borbe koju e, vi i poroca e, njegova e, imate da bi se došlo do istine. kažete istina se zna od početka, ali evo valja je dokazati. Vidite šta su dokaze, šta je izvrtanje dokaza i to. Danas isto jedan od primjera advokatica Nina Kisić. Danas da bi ona, pošto je taj policajac koji je sada uhapšen, Prašović, saslušavao neke svjedoke u našem postupku i ona to teatralno izvodi i kaže, a policajac Prašović, kaže, on je uhapšen, jel? A iza leđa je sjedi uhapšeni Hasan Dupovac i Barić Josip. Policajci, sudi im se već. Ali eto, da bi ona prikazala da je neko drugi kriminalac, ne spominje ovo dvojicu iza sebe. Da, oni su, oni su, e, oni su ovaj, e, Murize čak e, advokati u svojoj bespomoćnosti da moraju da pokažu da i oni nešto rade, da su i oni advokati. Jedno je vrijeme bilo da su tebe optužili i Adrian, Arijanu da koristite medije i medije također, da vi na taj način manipulišete narod, dajte površne informacije. I znam čak da su napravili spisak jedan ti mediji, medijski kuća i medija koji kao e, eto vas prate i manipulišu narod gdje evo ja sa ponosom kažem na četiri puta su pomenuli radio BH dijaspore, dobila sam ovaj te spiskove, znači čak su pratili naše ovaj, e, te intervjue e, jer nisu imali, nisu imali nekih drugih čvrstih dokaza da pobiju one vaše dokaze koje vi kažete. Međutim, ta njihova bahatost u stvari E, e, bahatost njihovog ponašanja. E, bila sam jednom u sudu gdje mi je gore bilo gledati njihovo posmijavanje, bahato ponašanje, ali istino kao da se nalazi na, nekom događaju, nekom projektu, pa ona ono nešto gleda. Da li se to promijenilo? Evo, danas, danas recimo, da li su napokon svjesni svog gubitka i čina što su radili, još uvijek žive u nekom e, e, e, filmu da će oni biti oslobođeni da nisu krivi. Ma i ako se oslobode, mi idemo dalje. Mi smo to navikli, znači. I prije smo mi imali i presude i dobivali bitke i gubili. Mi ćemo nastaviti dalje. Sigurno ide druga istraga koju niko ne može zaustaviti. Niko. Znači nija. Dalida Burzić je u toj istrazi, Vahić, Osić, Ševal, Kovačević, Sakib, Kremo i ostali policajci. A ovo svima što oni hoće da pokažu da su još moćni, neko ih lažno obećava, znači oni hoće da pokažu da su ponosni, ulaze u sud, smiju se, čak možete vidjeti Ziju Mutapa i Hasana Dubovca kako se poljube, prijatelji strašni, znači uniformisani policajac, kriminalac, ova mu država dala i cipele, i pantole, i jaknu, i vozilo službeno i službeni telefon i on je to zloupotrijebio. Da. Zloupotrijebio sa zijom, utapom koji je čitav život u kriminalnim radnjama. I znate od početka kako su i tražili, oni vozilo i zašto su tražili. Znali su da se ne radi o tom. Evo ja sam danas isto u završnoj riječi, ne može mi odmah sve umpas rekao, da Zijada Mutapa nikad nije ali koje je njegovo dijete udario. Ko je udario Alisu? Oni kažu da ne vidi 90% na toku. Ko je nju udario? Čovječ, je li te ali To je tvoje dijete. Znači, trebali smo zajedno voditi istragu, da je to bilo normalno. Preko 40 ročišta na kantonalnom sudu nikad se nije pojavio Zijan Mutar. Iz početka dolazila Lisa i majka i sestre i onda i one prestale dolaziti. Zašto i ne interesuje koja Lisa oštećena? I ona je oštećena. Ali ne, treba sakriti koja je ubica a zna, evo da kažem, Zija Guta komu je došao na sjelo i kako je tekao razgovor, ali to znam i ja. I nekad mi je teško, kad, ne smijem reći do kraja, jer ljudi to očekuju, traže, ali evo mora i sad da se ne smije reći zbog nove istrage, a nekad bi to volio ispalt jer vide oni da mi znamo. Tako je. Evo ja bih... E, još ovo, ovim... Da, nema problema, naravno. Ifet mi je na početku rekao, Murize jednom, slažemo medije, završili smo. Znači, vi znate od početka da istinu govorimo, da nikad nismo pogriješili. Od početka se pozivaju u studio i oni i njihovi advokati. Odbijali su i Dalida Burzić, i Vahić Osić, i Enra Suljić, i, i Sebija Izetbegović, svi su pozivani, niko ne smije u duel. Bujrum kad god hoće da pričamo, mi svojim jezikom, oni svojim, pa šta će narod reći. Nikad niko nije smio doći u studiju da stane ispred nas. Apsolutno. Evo, e, pozdrav još jednom svima, pošto se uključuju sad e, u ovaj uživo program koji je sasvim iznenada e, nedogovoren i neplaniran, inače bi ja to najavila, ali je ovako ispalo u ove kasne sate da ja i Muri smo sa vama, dragi moje, vidim da se od svakud uključujete. Par samo poruka ljudi se javljaju, ali ne možemo, ne možemo sada sve da čitamo, ali recimo evo Rabija Terzić kaže svaka čast dobi čovječe Veliko herojstvo je boriti se godinama protiv dobro povezane i ukorijenjene mafije, ali za svoju djecu smo spremni sve dati boriti se da vam Allah podari zdravlja, snage, da ih sve iz rešetaka stavite. E, zatim puno pozdrava, evo naša Berina, naravno bez nje ne može, dušan, duša naša, ovaj, također je tu sa nama, ona kaže dajte, selam, e, e, jeste Berina, Berina tebi posebno, jedan veliki selam i pozdrav. Berina kaže dajte advokatićima u četvrtak da citiraju Mešu Selimovića. Ljudi su zla djeca, zla po činu, djeca po pameti i nikad neće biti drugačiji. I rat je surov, ali poštena borba, kao među životinjama. Život u miru je surova borba, ali nepoštena, kao među ljudima. Razlika je ogromna. E, hvala Berina, ona je to vjerovatno e, na osnovu onoga što su oni danas e, citirali, jel tako, ovaj, Njegoša i već koga pa, na pogrešan način je to advokat rekao, ali evo i ja sam nešto u životu pročitao, pa ću i ja nešto kad smo počeli danas citatima, pa da čuju i oni. Znači, ne je boj svijetlo oružje, već srce u junaka. I e, evo ja sam sedam godina izdržao i pozivam im vas da, da stanu ispred mene, vidimo ko ima srce, ko nema. Znači, danas šta je izrekao Njegoša, znači Dragović, to je, ne znam kome je uputio, na šta je mislio. Ali ja mislim da se pogrešno izrazio, da sam ja ovdje oštećeni, da je Dženan bio ta ovca koja je ubijena i ko treba da odgovara za pravdu. Ja ne, ja ne sjedim na optuženičkoj klupi, sjede Zijan Mutap i Alisa Mutap i Hasan Dupovac i Barić Josip i Muamero Žegović. znači skroz je pogrešno, ali eto htio je on, pošto Ifet, ja bi mu rekao da je Bog da on na latinskom to rekao, Dragović, bi mu znala. Smeta je njemu što Ifet vas da ima neku latinsku reč i prevede je kasnije, eto nek pokušaj Dragović. <laughs> <laughs> da, da se u svemu ovome malo smijemo, apsolutno su pravu, naravno. Ovaj, Dobro, Dobro, danas rekao, kao ja sam stariji, čitao sam Njegoša prije Dragovića, evo i ja mu to kažem. Znači, da. stariji sam od njega, valjda smo i mi nešto pročitali prije. Da. Evo još malo već kad smo uživo da ispoštujemo i ove koji nas prate u ovom momentu. Mirsada Omerović kaže podrška e, za porodicu Memić Dragičević, e, Hanka Gorinjac iz Holandije. Gospodine Memić, želim vam zdravlje i sreću u borbi za vašeg medicina džanan. Allah vam podario svaki hajr. Amin. E, Edin Fadila Salihović, samo naprijed hrabi čoveče selam za vas iz Hamburga. Evo znači Radio BH Diaspora je tu gdje ljudi sada iz raznih, da smo preko dana bilo bi ovaj, e, svih kontinenta, ali ovo će biti pogledano. E, Murize, šta sad? Evo, prošle sedmice, jel tako su, e, prošli četvrtak su tužitelji iznijeli svoju završnu riječ. Juče sam gledala emisiju jednu gdje je gospodin Čampara, brat od, od, od, od tužioca, rekao u stvari da i zbog ovog slučaja, ali i zbog drugih slučaja vezano sada za hvatanje ovih kriminalaca, i ovaj, aplikaciju, da je imao čak e, i, i e, prijetnje da ga, da policija čuva, da se gore jednostavno e, čuvaju za njegov život, da mu nikako nije lako u svojoj ovoj situaciji. Samo se još na ovo osvrnuti, hvala svima što prate, što pišu te poruke. Recimo danas advokat Goran Dragović je nazvao tiranima nekoga. Znači, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je vodilo istragu, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu, sud Bosne i Hercegovine je potvrdio tu optužnicu. I on to kaže tirani. Jel mislio možda na sud Bosne i Hercegovine da su tirani? Ili je na mene mislio, ako tražim istinu za svoje dijete. Ali evo, tužioci što uradili, što kaže iz srca, iz duše i vidi se saradnja tužilaštva sa nama dosta skafa smo mi popili u tužilaštvu. I svjedoci koji se nama javljali, mi smo to prenosili tužiljacima, saslušani su po zakonu, dali su svoje iskaze, sad što ovi izvrću, tako je. I baš kada smo sjedili taj tužiljačan para, mi ga pitamo šta je za ove prijetnje, tu sam, kaže. Ja radim svoj posao čestito, neću ja pobjeći iz ovoga, kaže. Tako da ostaje oni do kraja sigurno i mi smo tražili na sastanku kad smo bili sada kod već glavnog državnog tužioca Milanka Kajganića, kada smo imali sastanak, tada je bio vršio s dužnosti. Ja sam rekao da imam saznanja da Dijana Kajmaković pokušava oticati na predmet, da skloni Dubravka Čamparu sa predmeta. Mhm. Evo vidimo, hvala Bogu, sklonjena je Dijana Kajmaković. I znači, mi smo prije Sky aplikaciju upozorili jer smo dobili saznanja, ja i FED, da šta ona radi i hvala Bogu, ona je sklonjena. Ostao je Dubravko Čamparajić, Azim Hasanspajić, stvarno velika zahvalnost njihovim saradnicima, Nervinu, Milanu, Indiri, od velike su pomoći. E, Murize, dvije stvari, pošto ovaj, danas sam čito dan zaista bila otutna poslovno, sam ulečala sve na vrijeme, da pratim malo medije, da pratim naravno e, u pravdu za dženana e, šta, se, šta piše i e, Arijana je vjerojatno postavljala i jedna rečenica kaže, e, Muris Memić je kazao da je želja Džananove majke bila da dođe danas i pogleda su u oči i da joj ona kaže ko je ubio Džanana. A pa upoznali ste mu neveru, znate da se nikad nije pojavila u medijima, ali molila je da je pustimo danas, kada da je ja kažem, da je pogledam u oči, što mi je odvela dijete u smrt. Ima dijete, rodila je, vjerovatno ga zagrli kad dođe sa suđenja, šta je mom djetetu uradila, ni krivom, ni dužnom. A vi znate da sam ja dobio saznanja već 6. februara, čovjek mi je rekao, vidio sam Dženana u Mostaru, slikao se sa tom Alisom, kada je vadi dijete od tale. Vi znate da je momak od sestre Berine ubijen u Hrasnici bejzbol palicom, od je ubijen iz vatrenog oružja, evo i Dženan ubijen, tri sestre, tri mrtva momka, Znači, bilo je, ali eto nisam imao vremena reagovati, jel to sad sudbina ili šta je, to je bio 6. februar, 8. je na strada. Ni kriv, ni dužan i šta mi smeta, na početku se je to već počelo provlačiti tužitelji kantonalnog tužilaštva, imao je para, imao je 20.000 u džepu, nikad to džena nije pokazivao, i ako smo nešto prodali, znate da radimo privatne poslove. Jela Lisa, nekom je rekla da ima para, a poslije da ga opljačka i vidit ćemo. Da. E, ja sam, um, dok pričam s tobom, malo tražim neke stvari koje sam sebi ovaj, preslikala iz drugih medija danas kako bi i ja bila u toku, ali evo kako bi imali za radu BK Dijaspore malo ovaj, e, više informacija. Pa evo upravo imam ovaj, znači, iz medija e, šta je govorio ovaj, e, Dragović, Prvo ima citat, e, želim vas dovesti u zabudu časnog sude, a za javnost smo već navikli, oni su sedam godina u zabludi. E, on želi da kaže da sve što ste vi pričali i sve mi što mislimo koji vas pratimo, smo mi u stvari svi u zabludi. <laughs> pa to je to izvrtanje riječi, ja mislim. Nisu mi jasni, vjerujte. Nisu mi jasni ljudi da se mogu tako ponašati u sudnici. Vi očekujete da je advokat neko i nešto jer sad primjer advokature je Ifet Feraget. I svi očekuju da su i drugi takvi. A ja volio nas, moj snimak sa kantonalnog suda, kada je oslobođen Ljubo Seferović, kada sam rekao, e sad će doći na red lešinari advokati mhm. da brane u pravu postupku. Ima taj snimak, postoji, ja znam tada šta sam rekao i kako sam rekao. Da. A e, evo ponos advokature, znači kada Josip Musalimović javno kaže da IFET samo gradi znači zlatnim koracima advokaturu u Bosni i Hercegovini. Samim tim odmah i Josip na toj strani te zlatne advokature. Da. Ali eto, proći znači, između, ostalog, e, između ostalog, evo piše, Dragović je kazao e, da tužilaštvo nije dokazalo da je Alisa Ramić lažirala amneziju, te dodao da ako nešto ona kriva priznala bi kada je bila uhapšena u petom mjesecu trudnoće. Nakon toga je kazao da se sudi, a ne zna se koje je djelo i kome je pomognuto, te da se ovo ne smije nikome ponoviti. Mislim, kao što ti kažeš... Cijelo vrijeme se kuka, ali sam bolesna. Ja sam danas u završnoj riječi isto rekao da nisam ni ja nikad kukao, ni Arjana, ni Munever. Nismo smo bolesni, hvala Bogu, niti pijem tablet, Ni ja, ni Arjana, ni ali onaj za Lisu da je bila spremna, to nije tačno, znači dijelo mrtva glava, ubijen žena, jer njima jasno. Sada je organizirani kriminal, dolazi uskoro optužnica za ubijstvo. Ali što je danas Ifet rekao, ovo će sada biti temelj za dalji postupak. Jer kakva je kuća bez temelja? Mi sad temelje pravimo. Tako je išlo da smo prvo išli Tužlaštvo se odlučilo na organizirani kriminal, jer smo imali tad dokaze za to, ali evo. Znači ima dijela, dobra je optužnica. Samim tim, evo, ko, zna, sluša neko od advokata, drugih tužlaca sudija, tužilaštvo nije mijenjalo kvalifikaciju optužnicu kako je podiglo i stajalo i za nje ništa nije promijenjeno u optužnici. A obično se zna des da se mijenja nešto u optužnici. Nije ništa promijenjeno samim tim pokazuje koliko je dobra ta optužnica. Da. Evo još samo par, e, pošto mi jako brzo idu ovi, ovaj, e, svi što nam pišu, hvala svima, e, pogotovo što smo se iznenada ovako kasno uključili, jer Zimana Jošarević, podrška porodici, Evo imamo čak i holandžani, jedan moj prijatelj Ad Balamans kada je na, na holandskom hvala, a Sima Kurjaković iz Holandije podrška hrabrom babi Murisu, Selma Karabegović podrža, e, pravda za dženana, Selma Karabegović nisu to uopšte ljudi, to je vjerojatno misli na ovo sve što smo rekli. Murize, šta sad? Evo, da li kad će biti izrečena e, presuda? Šta je dalje? Ma evo moram reći stvarno kad ovako čuje ljude koliko, koliko prate i koliko razmišljaju, valjalo je ovo izdržati ljudi, nekad nije, ja ne znam sve reći koliko je to teško. Ni želim kukati, evo idemo, dan za dan živimo, vjerujte, mi nemamo plan. Dan za dan ovo se živilo od četvrtka do četvrtka, previše to dugo traje. Čekamo sada presudu, poslije ove presude, kakva god da bude, nema veze. Ide novi postupak, uskoro. Znači ide znate da je otvorena istraga protiv Dalide Burzić i, i Vahida Ćosića i ostale ekipe i bit će još sigurno, bit će proširena istraga, dolaze i ubice na red, koliko će još trajati, Bog zna. Da. pa koliko njih hapse ovih dana, ne samo vezano naravno za ovaj slučaj, nego za kriminal, za, eh, za drogu, za taj aplikaciju, pa mi nemamo studija da sto godina traje koliko ti pošteni ostaje sudija, oni ne mogu to sve da stignu i ne mogu sve to da, da odrade. Pa vidite vi koliko, koliko se policajaca hapsi. Policajaca, tužioca, ljudi u vrh vrhova uh, jako bitnih institucija. I najgore, vidite vi koliko to sve dugo traje, znači ništa se brzo ne završava. Da. Neće biti sudija toliko da rade. Pa sad kaže, mi pa nećemo imati... zna koliko će još biti uhapšeno i sudija iz kraja aplikacije, i tužilaca, i policajaca. Da. zna koliko još toga ima. Upravo i ova ostala djela. Jer meni se mnogi ljudi javili koliko je još sumnje na Hasana Dupovca, koliko je zataškano djela Jer Hasan Dupovac je rob sistema i on je to, dosta toga je urađeno na kriv način i evo ljudi koji imaju snage nek zaganjaju ponovo, imaju pravo, ako imaju nove dokaze, da vidite koliko je zataškani ubistava. Javili se mne mnogi donosili dokumentaciju, ali ne mogu ja sad to sve ni stizati, ni... Tako jer i ovo nije još gotovo. Mogu dati savjet svakome kome je treba, ali ogromna je borba. Da. Evo, e, Hanka Gorinjac iz e, Holandije. Gospodine Memiću, ima Međunarodni sud nije zadnja ni najviše i pravnog organa u Bosni i Hercegovini. Samo hrabro imate podršku širom svijeta. Željka Skenderija do kraja uz porodicu Memić pravda za Dženana i svu ubijenu djecu. E, nije lako, sedam godina e, samo da čovjek kad govoriš sedam godina zvuči puno, a kamoli sedam godina u žalosti, u tuzi, od ničega krenuti borce sa vječenjačama, borce sa tima koji su e, zataškavali dokaze, uništavali snimke, e, koji su sve radili u stvar da, da važi taj slučaj, da pokažu da nije to to, ali vi ste bili ustrajni, bili ste sve do danas. ali moje mišljenje je, ovaj, ti ćeš nam to potvrditi, da ipak ova masa hiljade i hiljade ljudi, pošteni, dobri ljudi širom svijeta, da su ipak bilo onako malo vjetar u leđa ovaj, u nekim momentima kada, kada možda i ti dušu malo klonula. A pa zato smo i pravili proteste, 20 puta protesti. Ispočetka su omalovažavali proteste, ali 20 i najveći. Oko 12.000 ljudi je bilo na zadnjim protestima, znači to je ogromna podrška građana. Mada sam vas da priželjkivao da bude 50.000, ali i to je dovoljno da vide koliko smo ozbiljni, koliko smo istinu govorili, jer svi se građani našli u tome. Znači kad su stali na našu stranu. I ogroman je to vjetar u leđa. Meni su nuđene razne vrste pomoći, financijske i sve. Ljudi zovu non stop i dan danas. Svima sam se zahvaljivao, još uvijek mogu izdržati, IFETA ne plaćam, znači nemam tih troškova, proteste smo uvijek uspjeli sami isfinansirati. Zadnji put znate da su građani iz Europe plaćali autobuse, molili znači da učestvuju u tome. Ne bi ovo bez takve podrške se uspjelo, vjerujte mi. Jer mi smo krenuli ne od nule, već sa dobrog minusa. I uspjeli, dokazali, ogolili Znači, nemamo još potrebe ići na međunarodni sud, ide ovo, nađe se pošteni sudija Igor Todorović, pa presudi, pa eto i na vrhovnom sudu, kako sam i bio nazvao, pa presude, i što IFET kaže, imam i dobre zakone, samo ih treba sprovoditi. Evo, našli smo i dobre tužioce, naće se opet i sudije, evo, da ne govorimo o zadnjem, sad je postupku koji treba da se presudi, nek sud uradi svoje, ali ide se dalje sigurno. Znači, zakon ima, samo ga treba sprovoditi. Da, upravo tako. Evo, e, Pitala sam, pošto nas pozdravljaju, e, Zumeta Pašić, velika podrška za porodicu Memić, e, pa onda imamo Zineta Hotović, podrška gospodinu Memiću, Paraca. Onda sam ja njih napisala što da nam kažu odakle nas sve prate, evo da baš vidimo ovako kasno i počeli su da pišu, evo Mirsada kaže iz Mostara, Osman iz, iz, e, iz Ciriha, Švicarske, Rotterdam, Holandija, Krajiškinja iz Holandije, Holandija pa Znači, e, evo, e, iako je iz Žurmuda, iako je ovako kasno i nenajavljeno, vidite, imamo šest, sedam država ljudi i šest, sedam država koji su u ovom momentu s nama. A kad napravimo zaista jednu emisiju koju ćemo najaviti, koju ćemo pripremiti, jednu retrospektivu, onda zaista očekujem da ovaj, u vremenu kad je Amerika i Kanada i kada su svi tu. E, evo, malo kad sam upitala Murize, šta sad? Kad, šta je dalji proces Tužioci su rekli svoje, advokati su rekli svoje, ti si rekao svoje i šta sljedeći četvrtak, da li je pauza, koliko se čeka za neku presudu, za... Sljedeći četvrtak, znači ima još ti advokati od Hasana Dupovca, Barća, Ospa i Žegovića završne riječi. Nadamo se da će završiti taj dan, mada je eto advokat Jospa mm rekao da mu treba dva sata, sudija mu je rekao nemoj prigoniti, ne zna šta ima priča dva sata. Mhm ali eto, znači može i taj dan biti presuda. Tako mi IFET objasnio, mhm. može sud reći pauza pola sata i da objavi presudu, ali vjerovatno neće, pa će usko desetak, petnaest dana najviše presuda će biti. Sud će dati rok i, dan koji će biti presuda i evo šta je i drago mi i vjerujte da me i brine, ljudi već zovu da dolaze na presudu i živinica se već javili, dolaze s autobusom, da. Ljudi će ostati vani ispred suda, ali hoće da dođu na presudu. Da budu, da budu podrška. Mi ćemo se vjerovato i obratiti sudu Bosne i Hercegovine da se nekako omogući, ne znam. Da se to prati, da se može. Da, da, da se prati. Da. Jer velika evo, je Evo dalje, pošto nam, ovaj, zvin, brzo nam idu ljudi puno iz Holandije, gledaju eh, Željka iz Banja Luke, Ekmila Haznadar iz Toronta. E, Samir Zjada iz Norveške. E, znači, evo sve više pišu odakle su, e, kao što vidimo, od svakud ih ima sasvim slučajno, nenajavljeno, kao što rekao. ali velika podrška tebi, velika podrška Arijani, velika podrška tvojoj poroci, velika podrška gospodinu Feragetu sto puta smo rekli i vi ste rekli svi i, i, i medije. Pa opet ponavljamo da je u stvari e, slučaj e, Memić i Dragičević je e, jedan ispit za državu kada je u pitanju pravosuđe i kada je u pitanju da na pravi kolosijek u stvari dođe ovaj, naša država kada je u pitanju pravni sistem. Vi možda ne možete ni zamisliti kolika je podrška. Kad ja IFET idem ulicom u gradu ili kad negdje sjedimo, non stop neko prilazi izdržite, čestitaju ljudi. Nedavno me čovjek zaustavio, kaže, joj, mene ovo izvudi, mogu biti kako je tebi. Kad čovjek kaže da njega više izvudi, kaže, mogu biti kako je tebi. Nema s koje kontinenta me ljudi ne zovu. Znači, kada je bio onaj dokumentarac, ostao je broj telefona na kamionu, ja se svakome javim. Ako se ne javim odmah, javit ću se kasnije, drago mi je što se svi pronašli u ovome. Sa, Novog Zelanda me nazvao moj školski drug iz osnovne škole, znači do četvrtog razreda smo išli zajedno, Saša Sekulić, javio mi se, evo sad se dopisujemo, čujemo se, nismo se čuli, znači 50 godina, evo sad se čujemo. Svi da. prate, svi jedno čekaju da se ovo rasviješi. Jeste. Evo mislim da je Salma Karabegović e, nekako poučno napisala ako Muriz i Davor zajedno sa Ifetom ne uspiju, ne daj Bože, doći do cilja, neće niko. U tom slučaju pakujte ljudi kofere. Znači, e, <laughs> zemlja kakva će biti, pozdrav i podrška iz Švedske. Pa neće više niko ni probati, vjerujte, ako mi ne uspijemo. Ali evo, već smo mi uspjeli, kad smo došli do ovdje. Tako je. Golili smo mi ovaj sistem, dokazali da su korumpirani, šta su pokušali. Sjećate svi i dalidnih riječi, ja nju ne dam, nije on njega htio ubiti. Toga smo se držali od početka, znači Dalida Burzić je suspendovana, ne radi, jest da prima platu. E to je opet greška u ovom sistemu. Tačno. Znači, Muri iz sam finansira, Dalida Burzić ima platu, Hasan Dupovac ima platu, Barić Josip ima platu. Oni svi dalje imaju platu imaju, samo nemaju topli obrok, eto, a plati imaju. ajmo pisat peticiju, ajmo pisat peticiju, neka im odobri i taj topli <laughs> obrok. Sve <laughs> bilo to, stvarno. Neka ljudi ne, budu oštećeni. Pa samo zamislite koja je to zloupotreba položaja Hasana Dupovca, recimo kad mi je obećavao 12. maja 2016. hoću ja da je saobraćana, ti ćeš više plat. Ja nisam postavio imovinsko-pravni zahtjev na ovom sudu. Ne treba im te pare. Na kantonalnom nisam, ne trebaju ti pare. Po zakonu se plati kada neko nastrada, kad je smrtna posljedica. Ja nisam postavio zahtjev, o tome sud raspravlja. Ne treba mi, Hasan, ako tebi treba, evo ja ću i tebi dići pa je ti dat, meni ne trebaju. Ali hoću istinu. Ko mi je ubio dijete? Nije to igračka dijete izašlo iz kuće, zdravo, čitavo, pogledali se, nasmijali se i više ga nikad ne vidite. Ne može se igrati ja ne kažem džaba ovo, ako država ne riješi, ja ću riješiti Boga. Meni je i po Božijem dozvoljeno. Ali evo Ifet je danas rekao da je najviše ponosan, što je meni i Davor rekao, ako ćete uzmat pravdu u svoje ruke, ja vas neću zastupati i evo slušamo ga do sad, idemo tim putem. Da. E, ja sam danas, iz novina je i jedan citat tvoj ovaj, e, preslikala koji me baš onako dotakao E, gdje ovako piše ovaj, sedam godina me drži to što sam jednom sanjao Dženana teško mi čak i da počitam, koji mi je rekao Jara ili Jara, je ovo bilo e, sa Jara ili Jara? Jara. što ti je Avlija prljava pometi ovo? ja sam rekao da ću da pometem. <clears throat> Pa samo sam ga tada i sanjao. I eto, ko ja izlazim pred kuću, on izlazi iz kamiona i samo je to rekao, eto, žao mi je što to nije duže i trajao taj san ili šta, ali i to je bukvalno tako. Pometi, znači evo, ako znamo tumačiti ili nešto, to je tako, evo, metemo, čistimo državu od ovih otpadnika, od mafijaša, od korumpiranih policajaca, tužlaca, vjerovatno je to ta poruka. Da. Evo Semir, e, e, Samir e, Cela, Sadiković, Pravda, Osman Medina, Arif Hođić, podrška poruci Memić iz Holandije. Ovi iz Holandije večera su najaktivniji. Ovaj, Elvira Salmanović iz Bihaća, Pravda za Dženana. Semir Sadiković kaže ovdje života nema, bez obzira kako glasile presude u slučaju Memić i Dragičević. Eh, jako je bolno eh, kada ljudi koji žive u jednoj državi eh, kažu ovo je dno, ovdje više nema života. kada ljudi izgubi svo povjerenje u, u, u, u sve što se može desiti pozitivno. Ma ima života samo što su to političari zloupotrijebili. Mi smo valja narod, vrijedan narod, bolan i oni su nas zatrovali tim nacionalizmom, mi da smo divljaci, mi im se davno istrijebili i poubijali. Ali ja kroz svoj posao znam kako sarađujem i sa Srbima i sa Hrvatima i još nigde nisam doživio neprijatnost, već ovi vidite da se oko izbora najviše priča o nacionalizmu. Ja kod gospodina Pribeja kad sam davao izjavu, znači to je trajalo dva i pol sata, i kada sam završio slučaj izjavu, znači bilo je tu šest njih, Španac, Francuz, Talijan, Poljak, Holanđanin, gospodin Pribe, Njemac i prevodioc. I na kraju smo me pitali ima li života u Bosni, kakvo je stanje. evo šta sam ja rekao, možda je ovo, čak sam govorio nekim medijima da urade tu reportažu. Lovci. Znači ja sam išao na ta lovačka druženja, Srbi, Hrvati, muslimani, svi s puškama, naoružani. Nikad se još nije desio incident na tim druženjima tu se priča o lovu i o hrani, šta je ko ponio, šta će ko pojest, još se nijedan incident. I oni su svi klimali i rekli, odlično. E to je dobar primjer da ima ovdje života i da se može živjeti. Da. Našim ovim trovačima, političarima, to ne odgovara da mi normalno živimo i zato smo dovedeni u ovo stanje. A ima posla u Bosni, ima i para u Bosni, samo što i pokradoše, brate pričao sam i s ministrima, kaj je toliko ima para, samo što ih pokradoši. Nažalost. E, evo, Zumeta Pašić kaže, drži još malo jara, neka ti dragi Allah podari zdravlje. Pa, u Božijim je rukama, što kaže, do sad me evo služi, to me i drži, šta će sutra biti, vjerujte da nemam o tome kad mi razmišljati pokušavamo nekako biti normalni. Danas je Arijana gostovala i dobro voditeljica reče ostali ste normalni u ovih sedam godina. Ali eto, vjerujte, ova borba nas drži pa smo za to možda i takvi. Šta će sutra biti, neću o tome ni da razmišljam. Da, upravo tako. Muriza, evo, evo za kraj, ostali smo duži, e, stvar nismo se dogovarali koliko ćemo biti, IT ti uvijek ovako sjednemo i pričamo dok god duša ima što da kaže, dok god teče razgovor. Sad smo prvi put i uživo, tako da ovaj, e, e, ljudi, bez obzira koliko god puta si bio u javnosti i imao intervjue, uvijek voli da čuju taj glas tvoga srca, ti u stvari nikada ne pripremaš se, ne čitaš, e, sve znaš iz svoje glave, sva imena, ali ti samo prepričavaš ono što je u stvari tvojoj duši. Pa tako je od početka što kaže, evo, i sinoć je bila napisana završna riječ, nisam je čito opet sa iz glave rekao šta je iz srca, iz duše i, zato se uspjelo volko. Da. Upravo tako. Imaš evo neku poruku za kraj? Nadam se da ćemo uspjeti ovo sve dovesti do kraja. Hvala svim koji prate, koji pomažu i na taj način, jer ovo je borba za sve. I ima života u Bosni i bit će ga sigurno, nije Bosna od juče, Bosna je hiljadu i više godina postoji. Valjda će se promijeniti ovo stanje koje su oni izgradili sebi jer njima odgovara. Oni su pravili zakone, krojili zakone, evo misli su da mogu i da se ne odgovara, evo dokazat ćemo im da ne može. Da se mora odgovarati, a pogotovo ovi koji su tu u službi, da, da sprovode zakon, oni su ga zloupotrijebili. Za svoje sitne interese, za činove. Hasan je 2012. godine Dupovac dobio činove, da on tada nije dobio čin reda koji mu je oduzeo sud, znači presuđeno je da mu se oduzmu činovi mimo ovoga postupka. On je to zloupotrijebio, znači možda se meni ovo ne bi desilo da Hasan nije bio šef na takvom odgovornom mjestu. Znači, idemo do kraja sigurno, ja mislim da ćemo uspjeti ovo dovesti do kraja. Evo, sve smo upotrijebili, i ja, IFE, znači IFETovo znanje je presudno ovdje bilo, džaba i moja snaga i što ja hoću, ali IFET je vukao poteze ja mislim da sam jedini čovjek koji je od Ustavnog suda tražio da mu se izvine. Jer su odbili moju apelaciju, a odgovorili su apelaciji da im tužlaštvo na dva zahtjeva njihova pismena nije dostavilo crtež lica mjesta. I bez toga nisu mogli presuditi. I meni ništa drugo nije trebalo. Skočio je predsjednik Ustavnog suda, kako će se oni izviniti. Izvinite mi se, pogriješili ste, ne trebam ništa drugo. Jer da su oni odbili apelaciju, da Lida Burzić nikad ne bila sudija suda. Sve bi to išlo drugim tokom. Sve je Mogli bi pričati sedam godina, ima se šta pričati. Ja znam da ovo ljude interesuje, da je ovo nevjerovatna borba. Šta smo sve doživjeli i kakvih savjeta sam dobri dobio, ali šta me vas da fascinira, šta me djeca pitaju, koliko djeca prati i šta svoje roditelje pitaju, mala djeca. Pa kako Muris, pa je li tužan kad dođu pa vidi sliku Đenjanovu, pa im objasni, roditelji kaže, nije tužan, kad smo mi tu, kad je sam tužan i on voli vas da, da neko ima. Ne možete vjerovati šta djeca pitaju. Evo moram i to, pa hajde, valjda imamo vremena. Mi imamo vremena koliko god hoće zbog mene, nego ja zbog tebe, ali si ja danas i toliko imam intervjua i priču, a za mene sve, vrijeme ovog svijeta imamo. Kod, brata došli su ugoste od, od, od Fahire Famele i tu je mali neki momčić, šest godina, ja da ga malo provozam ja po livadi. I mi idemo, kaže, on meni stane. ja stanem, kaže, ajde nas uslikaj i pošalji mom babi da vidi s kim sam. Dijete od šest godina. Da vidi njegov babo s kim je on. Zna dijete, sluša priču, kasnije on meni kaže, ukući se non stop priča o tome. I... E to je fascinantno šta djeca pitaju. A djeca E, kažu djeca i životinje su uvijek najiskreniji, njihovo srce ne zna, ne zna da laže, ne zna da, da obmanjuje, a oni su, oni su osjećaju, eto, jednostavno osjećaju tebe, osjećaju sve što se dešava i e, uvijek imam sa tobom, e, uvijek imam sa tobom kad pričam jedan, jedan dupli osjećaj E, bez obzira što god da kažem i što bi da pohvalim i da ukažem sreću, mi se, uvijek se vratim na razlog zašto se sve to dešava. E, tako da čovjek uvijek ima dupli osjećaj. Kao i pa za tebe, kao što si rekao, bez obzira se desi, mi nikada nismo pobjednici, niti možemo biti pobjednici jer moj džanan više nikada neće pa baš sam to stio reći, eto, dobit ćemo mi bitku, ali ne možemo biti sretni kad je dobijemo, ali eto, makar će nekom biti bolji. Da, da. Dakle, više niko ne ponovi na ovaj način, pogotovo i Slažem se. E, Pozdrav koji slušaju. Urize, hvala. Hvala evo i tvojima ukućarima koji su strpljivi tu pored tebe ovaj, da, da, šute dok mi pričamo. Ovaj, topli veliki tvojim tvojemu neveri Arijani zaista od srca kao da ste mi najveća familija. Hvala vama svima e, dragi e, pratioci u BK koji ste evo sasvim slučajno večeras ovako kasno je već i sada skoro 10, 11, 10 na ovaj, koji se sa nama E, znači, evo, ovo je bila jedna ekskluzivna emisija uživo e, Muriz Memić u procesu u kojem se sudi e, Zijadu Mutab u njegovoj čerke Alisi Mutab Bramić, Hasanu Dupavcu, bivšem šefu Osijeka za saobraćanje ISAGE Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, policajcu Josipu Bariću i radniku hotela Kristal Muameru Ožegoviću. E, prošle sedmice su završne riječi izneli tužitelji tužilaštva e, Bosne i Hercegovine e, Čazim Hasan Spakić i Dubravko Čampara. ove sedmice ili danas u stvari to su radili advokat Ifet Feraget, naš dragi Muriz Memić i advokati od, od Mutapa, jel tako, i od i optuženih. E, optuženi se terete za organizirani kriminal s ciljem prikrivanja dokaza o načinu na koji je Džanan Memić dobio teške tjelesne povrede opasne po život 8. E, februara 2016. godine u Velikoj alijeni na Eliđi nakon čega je preminuo 15. februara iste godine. Evo na kraju da kažemo sve onako kako jeste zvančne informacije, e, zašto smo tu i kako smo tu. E, Murize, e, hvala, svako dobro, nadamo se, svi srcem želimo da presuda bude onakva kakva je i po Bogu i po narodu i po pravdi i po ljudstvu u stvari potrebna da bude. Ali eto, čekamo, tu smo, izdržite, e, znam da hoćeš, znam da hoćete i e, nadamo se da ćemo evo uskoro imati jedan intervju gdje ćemo dati upravo informaciju da su napokon iza rešetaka oni koji su davno trebali da budu. Čekamo presudu, kakva god bude, moramo je podnijeti, pa idemo dalje. Idemo dalje. E, hvala lijepa, topi pozdrav svima. Ida Ribić, Radio bih dijaspori. Pozdrav svima i hvala vam što ste bili e, večeras sa nama. A evo mi ćemo sada da zaustavimo i snimanje na Facebooku.